Okej, okay, men kolla. Åh oh, herregud, vad fan är det där? Men en julgran ser du väl? Titta, det här vart ändå helt okej. Ja, verkligen jättefint. Ja, men sluta. Vem är det där till? Hemligt. Nej, men säg. Men Ludde, lägg av! Alltså fan vad han är jobbig. Hanna? Okej, okay, ja, jag är hemma om typ 20 minuter. Ja, ja kör hej. Jag måste dra. Okej. Okay. Vi ses sen. Ja, vi ses. Men fan lägg av. Jag sitter och tjuvkika.